okubeera nomululu bakiyita mbizi nammwe bannayuganda mubakulembeze mwafuuka mbizi munansonyi okugereka mission esanyawo buganda najja nga azunza akato kamulinganga entamu yakasoli zino zebatunda kugundi wale namawojjolo kazza bwaze kutesa rediyo gyotuddemu erimu omusaayi gwabasajja n'abaganda abagikolerera nenojja kutesa nosense ngaekirobera nmu7 mutesa okusanyawo buganda n'abaana babuganda bonna nojja ku TV nozunza amambuluga ninge bigo byogera temuli kizimba dokwa ula dokugama te Buganda bulimo bwino kuyimira ku songero ABCD tewali nojja nokamula amaso nobulira abantu katika nkubule ke kigambo kimwe kiracho tamanyi mukuru amagezi gabaga mu peso simo ge kichu yogera Mchigira, tuna kiosubula genda kongira mbantu Tuza ko one cent wengiri yo Once and while, oturote geniti ya batu wako kowa Kumanga mbiyo mfuzi na vyo tobitegira Echigambo choma ichirichimu kufera kulimba limba sina kwebuzabuza nga afukana nga buli mission iyo nda eto mwana omuganda ogirimu okanudde amaaso olinga embizi basibidde ku ggaali bagitwala mu ttambiro bagisanda naye olia okanudde amaaso oza bulimu mp abaana bali saudi arabia bafa oli musajja musiraamu ekintu kyosinga okumanya bwenzi era kyovula nti ekikwavuwazasaji tewali kintu kyavuwaza musajja nga tolina bwongo nga bwenzi ekisokera ddala omukulembeze yenna bw'abanga obuyinza awamba buwambe okuva mu kinana mukaaga nga nakati obuyinza zaawo amba buwambe tomusuubiramu kirungi kyagenda kuleetera okujjako ggwe okujjawo yena akola ekkuba erimutwalagamba nti museveni akimanyi nti bamuwangula flat kyalina okukozesa kwekutiisatiisa okutemula n'okuwamba naye mbagamba n'ekirala ensimbi nyingi eziteekeddwawo okutandika okubabuzaabuza n'okubazza ku sayidi y'omumpembe yosaiti bahabaro tasaa mutomo wakalekyezi nsi yaleeta muzeeyizedde ensanga bisibe era nvumirira ekikolwa kyabajjajjaffe abebika abagawumbidde abatasobola kuvayo kwogera ku statement yonna ekwata ku bazzukulu abatulugunyizibwa mu buganda abavundira mu makomera olwokuba nti omumpembe wasanyaka omutembeyi akeera ku makya musajja wattu ne mukazi wattu n'akwata kapitawa mitwalo kumi mitwalo abiri nagenda n'asuubula ebintu n'abyetiika mu mutwe ne bateeka ku paleti ne bateeka ku kibazita chati n'atekako ebintu n'atambula kilomitas nga makumi abiri olunaku ng'anoonya omutwalo okuliisa famire n'abaana be kwajja na school fees mwamukubye ku luguudo abatembeyi abawonabagenze nokuba bawadde bawera n'akakadde olagobye tugenze kuba mobile money abadde mu kampala bonna yagula akayumba ke ku cash n'agula layini y'essimu ku cash n'atekayo omusingo gwe mu kampuni y'amasimu ku cash wajja nomenyawo akayumba ne layini nemuzitwala buli kimu nemukitwala oyo nomukuba mu bizinesi navaawo tugenze ku bodaboda buli polisi yonna eri wakiso kampala mukono kuliko bodaboda ezisuka mu 33 buli miliyoni buli bodaboda miliyoni mukaaga zesentemeka obajja mu bizinesi kati muleeta nteekateeka yonna yabajja mu kampala obafulumi kampala kitegeeza ki betandikira emirimu bajja mu bizinesi tugenze kuba taxi temweyibaala aba taxi essaawa yona mufuluma kampala ogwange lyattake buli kibuga kyonna kyoli mu provinsi nakulamusizaako gyebaliko gyotuusako engalo mbamanyi mungobera gye muli mubibuga ebyenjawulo sijja kubimenya naye nga mwenna buli ali mu ttaka nkulamusizaako baganda bange abalenzi abobuwala basenga bakojja mwenna muluganda bakona bemikwano ngaoli mu ttaka enkulamusizaako bwevao nengenda ku semazinga owa africa bannayuganda mwenna bawangalira mu semazinga wa africa mbalamusizaako bijebalikojja mutuusaako engalo kaswira tibuli bulungi nenzija mu kenya tanzania rwanda burundi south sudan sudan yamambuka mwenambulamusizako congo burundi rwanda mwenambulamusizako kaswira nti bulungi bulungi alina muganda wange amanya nga erabirire nga musomesa mukugu ali mu ggwanga erya lasha muganda wange nga oli muna uganda owangalira mu ggwanga erya lasha nkulamusizaako musomesa webali kusomesa bantu abo atine bwe bakwegeza lulasha tujja kuba tusobola okufuna omuntu asobola otwogera olulasha mu nsi ensuubize nti buli nsi tujja kuba tulinamu coordinator asobola otugamba oba otwogera ebigambo bikyusa bijja mu luganda obiza mu lulasha ne mu nsentera bangi banyaba banyinyinimi nyingi nnyo maa kizibu nyo okusanga omuntu ng'amanyi olulasha so muganda ngaali mulasha nkulamusiza akamanya gagenze naye kansubire tujja kye twalabe kubanga amanya go si kyekikulu lwakuba nti nkubuuzizaako allright olwaleero olunaku lwa sande program ewayambulanga emmengo naye ng'era nga mukimanye nti ensibuko y'ebintu byonna mu uganda esibuka wakati mutima oba e- e- e- ensibuko y'ebintu byonna katugereze ku mubiri ntikubeera mutima omutima buguma mbufu kitegeeza buli kimu kiba kifu so nno yensonga lwaki mbaga nti puroguramu eno ebeera yanjawulo nnyo ku puroguramu zonna ezenjawulo kubanga yenkwasaganyo y'ebintu byonna ebikwatagana mu uganda ebyenkulaakulana ebyobufuzi byonna nga bibiri so bwesiba sikoze puroguramu eno kiba kitegeeza ebintu bingi nnyo embambala yazamanyiza byemutasobola kuba nga muwulira olwaleero njagala kusooka kubategeeza era mbabuulire ekiggwalwejgi kyaleero bulungi nnyo ekiggwalwejgi kyaleero njagala kigende eri bannayuganda mwenna abawangaalira mu kitundu kibayita ekya buganda nga saawuddemu ggwanga lyonna kubanga buganda kyekifo osanga abantu abamawanga ag'enjawulo bakuŋŋaanidde okunoonya ekiguli amagala eddiba sinakindi okusiisirawo okuteekawo okuteekawo ebisuubi byabwe ne bizinesi yabwe okuba nga bakakalaza emirimu okufuna ensimbi n'okufuna obulamu so mwenna njagala mufuna emesage eno naye okusingira ddala bannabyabufuzi mwenna abali ku ludda oluvuganya olutuufu olwa national unity platform eno message njagala egende gye muli njagala mumpulirize bulungi nnyo ebiseera ebisinga tugamba nti amamesa amangi tegeesibira bunnya olugero we lulinyo olutegeeza ki okuluvunula mu lutegero bungi nti ebiseera ebisinga abantu webabeera abangi balema okufuna ekyokusalawo n'okukola ekintu kyebandibadde bakoze olw'ensonga nti bangi nnyo okusalawo kuba kuzibu nnyo nti buli muntu aleeta ebirowoozo bye kituyita ideas buli muntu aleeta entegeera ye buli muntu aleeta ebigambo byetugenda okukomekeza olunaku gye lukomekereza nga tetulinawo okusalawo kwe tukoze kyovulaulaga nti amamesa amangi tegeesimira binnya kino kituukira kitya mu bigambo byenjogera kitukirira nti nzize lunye nga ntuula ku mutimbagano guno ogw'obwenyi bw'ekitabo omanyi ogatamanyi facebook mu luganda bwe bwenyi bw'ekitabo nzize nga ntuula ku facebook kuno okubwenyi bw'ekitabo banaye nga mbalajanira mbagamba nti baana bange baganda bange bakojja nga basengae mbabuulira ne mutegeere ne munnange ne mwesulayo bwannaggamba ngaabakasibira embaale naye essaawa zino ogenda n'olyo ebya bitambula ku intaneti ng'abantu bakuba enduulu balanjana kino kibadde bwe kine bwekit nabagamba nti museveni ekintu kyatayagala tayagalirako muntu gwe bayita munnauganda naye atabirangako munnauganda omulala n'abeera munnauganda omuganda tamwagalangako noba toli muganda naye nga wazimba mu buganda okulire mu buganda oyogera oluganda aba takyakwagala bayakukyawa kino nze nkibagamba naye nga kimukiwulira essaawa zino ŋeze okuva jjo nga mpulira obutambi bwa kansala bewakiiso simanyi abaawa abagenda okutendekebwa simabayise mu konsat njala kubaguza ekibuuzo kimu bannange njala tubeera oba mazima Ndaja wa neba gamba Nti Ndaja wa neba gamba Nti Omuntu Omulonde getuanda mu Uganda Robert Chagulanyi Senta mwenye president wa Uganda Nisi yu nechimanyi Bano wana Uganda wana ya ufuza wale mkwevu zaabu zanga wafuka wanaba Agoteka wa mauli ya kubatu wa manji Boba nachibu wanyizi Nite baga na mazima Neba gamba nti Museveni achimanyi nti mamu wangula flat Chaino kutisa kukutisa tisa Okutemuna no kuwamba Nemba gamba nechilana Ensimbi nyingi ziteke duwa Okutandiko kubabu zaabu zano kubaza kusaidi yomu pembe yusufu bahabro tafsiri mtu mwaka rekezi nsi aleta mzee zede nsanga bisibe abaze kusaidie oba abasirise omutani koko gine nime zita tegerekika kati njara kubuza omukulembeze yena ku audio wenze mpuli ante baba bisi mugene mu mugene musome emisomo njara kubuza sitani yali ayise dyo mwana wa katonda amutwala amusomese ebikulwa byobutemu nchidamu sitani yali atutte dyo mwana wa katonda namutwala amusomese ebikulwa byobutemu kuwanga Museveni sitani mutabani wa muhozi sitani kati mwe ne salimu sale kwali ye muto wa sitani otandi kotyo gamwe simanyi enali mbatu ise tugende tusome emisomo musoma misomo che one muli basajja wakuna bakazi bakulu mwasome bitabo ne mukolifyinga abantu babalonda mwagala kungamba nti ababalonda bali basiru nyo obutasoka basomesa era bana babatwala mugenda kusoma chi mwali mugenda kusoma chi kati sawa zino mpuli yabo audio butambula bane tuli eno galugs simayi tuli eh, tuli ko heritage batu wamba bakansala bagenda okusoma babasaze KMV bine bintu zizembe byagamba nga ninga afuira omulire emu endigo omulere ngamba gamba basaje muleko temba manyi bana basaje siba na Uganda tebagala nko Uganda ya tebagala ko bana Uganda ba, <coughs> babadde banonyaga baba kuwata bulunako babanyigenga tebamanyi bagenda bajja kati njagala namba wa mauli ya machamu gaga ekisokera dada omukulembeze yenna bwabanga obuyinza awamba buwambe okuva mu kinana mukaaga nga nakati obuyinza zawamba buwambe tomusuubiramu ekiruki kyagenda kukuleetera okujjako gwe okujjawo yena akola ekkuba erimutwala gyalina okulaga essaawa zino babayita misomo naye nga temaki babayitire nempulira abaana bawola nga bakinambu kambonze kati ngenda genda mu musomo kubanga nfuna essente temujja tubulira nga sente gye ziri ziri eri zifunuza zajja gyawo nakugamusembe tasobola kukuwa sente nga tanakyakwetaaza Museveni alinga sitani akozesa ensobi n'amala n'akwegaana kati saa zino obulamu video butambula banaye mutuyambe abaana babawamba bali eno bali eno eh, eh, bali bali ku heritage babawambirayo please guluma yaguza nkiddamu guluma yaguza sikyalina kintu kyonna kye bayita kisa ku muntu yenna eyeefudde eyeefudde nampulira zibi ng'ebintu byetwogera mulowooza tusaaga kyagulanira asobola okulesereza museveni abantu abalaba basobola okulya sereza mu seven naffe tebatusobola ozirya naye tumanyi wathrep tumanyi, e, tumanyi ebiva mu kintu kyokulya sereza omumpa emboyo eggwanga liwo litunze oba wetunze obwongo n'obwakabaka wobutunze kati kiki ekivudde mu kino mubadde babatwala mu training bagenza basomesa babasomesa kimutasomangako museveni yabadde abasomesa okuliisa famire zammwe okwebeezawo oba okuyingira byobufuzi kati esaa zino babawamba mubadde muliku training babaliisa emmere temumanyi emmere gyeva njagala kibagamba mulidde emmere okuva lwemwagendayo babaliisa butwa bwonoba oganya ebiragiro byabwe sitiri obutogenda kuvaire bwerere ogenda kuva nga maze okuwa obutwa ogenda tandika kusiwuka ngaenkoko ensesere era ebbanga lijja kuyitampa we kaaga ngaotandika kulya simanyi nakansa wombibumba simanyi nakansa wobutaago simanyi nakansa womukifuba enviri zitandika okuvaako amatu gakutwakaale amaaso wenna obeerao ngaolinga ngaekizibu mu ggwanga naye ngaekikuletedde mu lulu omululu gubasusse temwagala kuwuliriza kubanga olaba gundi alina akamotoka olaba gundi azimbi akayumba yes time basiyeeyo batenatuuka kubeera yo mugumiikirizeeko bajjajjaffe bateekawo ensero singa baali bakolanga mmwe singa ekiteriiwo mwetunze mulinga amayanzi ejjanzi bwoba olikwata bwe liba likulembedde lwaki likulekera ekisambi oba likulekera ekiwawaatiro oba ekiki likulekera ekiwawaatiro oba likuletera ki likuletera ejjembe lyawo ne ligenda kati namwe mwefudde nti buli kimwagala kirekaawo temwagala kubako bambi mutuleko wansi muzanya nabayekera temba manyi bagenda batta emere je mwali kufutukore mwagenda limu mutwa babogabira mukomera katate mwabetu twenga mwagala sente kitegeza mu seven yabazanyira ku bwongo akimanyi mwagala sente mwana mulijanga mutambula nini tweje budget tugenze kuchima sente tugenze musomo jajjawo eya eh, jajjawo ezara kitawo ne kitawo kuzala amala gena musomo kugagabana obokwera byaina ensi mujitunze esazi nomukaba sirina kisa in fact ne munalwa yo kanso kumujeyo oba teyo batireyo then munategera una kuruddako nti ensije muri musiya mwe muina jirwa ne fuke ya mwe esiba juwamba nchiddamu ekisole kisingo kubira no mulu bakiita mbizi namwe bana Uganda bakulebeze mu afuka mbizi munasonyo kugere kigambo kyo temusobola kutuzaako bimwaja mu wansi kugamba nti katuzire katusoke tuzire ebintu bino tulwanire bannayuganda buli omu yefaako yekakasitanfuna akakadde nekateekawona kiba kitegeeza nze maze obwakabaka bwabuvaako ensi emu mugivuddeko kubanga mugenda kuna mitwalo kumi day allowance for what use kati kawabawe obutwa kabawambire omufa muffe ensi tunazaala abalala as simple as that so mbategeeza ekiri atabaala kyekiri asigadde waka mutuuzireko engalabi zamuwansi eno gavumenti yabajeekera sina gavumenti bano bajeekera atalina kyakwagaza kubanga ayoyagala kuyisawo kike alyoka agende kati bannange lulo mbavuddemu bwewanga oli kansala nga wagenda nogenda olibotamu mu somo ah, mukama akusaasirira ku receiving na mirembe situkyayagala kwerina bantu batasobola kugumiikirizaako baganda abo bali makomera abasiba abala baafa mumugenda kukima ssente musimanyi tugenze tuli kati webattireyo obaoto mu ffe tunafuna abalaba naddawo nakibagamba wasanya kaloli kyali spiete mayiga naitaba mbeba parliament bonna na abasiruwaza tekyali muntu asobola kwogera naitaba kansala mwena nabatu ati wakyali muntu asobola kwogera ku nsonga za buganda okwogera ki period teri akyogera kati ekigwero kikiwedde ngira tandika video obutongole era video etandise era ntandika ne video nga mbagamba nti olunaku ku lwokubiri wekyejja ntegeeza eggwanga lyonna ebana uganda mwenna abalina baganda bammwe abali mu makomera nga bali ku misango egyabagulibwako gyabagulibwako mu mpembe yesu lutabasira mutano wa kalekezi mu kooti y'amagye emakinge nti ku lwokubiri olwa wiiki ejja etandika olunaku lwenkya ntegeezeddwako nti baganda baffe bagenda kuba baleetewa mu kooti emakinge okuba nti eritha beeyimirirwa so njala kutegeeza bakulembeze ba national unity platform mwenna bakansala abema paliamenti ne banabyabufuzi mwenna abasobola okugenda okwemirira abantu bano wepo abooluganda bakola bemikwano mubukeze enkokola ku lwokubiri n'ebisanyizo byonna ebisobola obeeyimirira oba mubukeeze enkokola musobole okubabeererawo nga mubaletedde ku bintu ebimu byokukozesa n'ebyokulya basobole okuba nga bali comfortable gye bali mpaka nga ensalawo ya kooti etuusa obanga bannamateeka bakoze ekisoboka baganda baffe bano batasobole muntu na uganda alina amaito ina mugandawo mwanyoko mugandawo singa kojja nga yasiibwe ku lwebyobufuzi ku lwokubiri bajja kuleetebwa mu cotmasho emakinje so bategezezaako mukere ku makya bagenda kuba leetebwa ku lwokubiri kusawa mazima yimunu jizwila sawa sato kusawa nya bagina kubabali tebo bonda kukotumasho ema chindye kati nsimbo de went eno message njagala egende eri oruchiko lwa buganda eri bajjajja fe eri aba masaza eri abalangira nabambeja basafa ne banava wasanya Charles Peter Mayiga Kalori nkwetaga ku video eno netaga abachise ba parliament abachikire kitundu kya buganda Netagaba nebyabufuzi n'abantu abakulu abaludde mu Uganda amanya ensonga zino. Tugamba oba tuteesa tuti oba twogera bwe tuti. Nti ebyafaayo biddiriŋŋana. Mu lufuutufu kye bagamba nti history repeats itself. Okuggyako nga tewasoma history oba nga tomumanyiiko. Ebikolwa ebigenda mu maaso mu ggwanga essaawa zino. Ebikolwa bino byaliwo ko. Era abantu baasitukiramu ne balwanyisa ebikolwa ebyokutulugunya okuwamba okutta bannayuganda abatalina musango yoseeri tebahabulwa tabaisirwa mutabani wa kalekyezi nsi yaleeta nsanga bisibe muzeizedde mutabani wo muhoozi kanyira okupama muhoozi laaga mukyalawo genet kemba bazimama assassin mother of death ne mutoowo eyita salimu sarakanda naho n'ekika kyammwe kyonna ensi ebegesa amaaso mu ngeri yonna esoboka kubanga okuva lwemwajja mu uganda mukoze ebikolobero by'okutta bannayuganda naye nga mwali mwafuna midiya nga tewali muntu asobola kwogera bintu bino abantu abali basobola okwogerera ensonga zino mu ggwanga bonna basinga obungi mwabatta tewakyalina omwasobola kwogera musirise kubanga mumukola ebintu byammwe ekisooka mulekerawo okutiisatiisa bannayuganda balina eddembe lyogera ekyokubiri okutta si ye solution mutunuulire nnyo ensigo gye musiga eri eggwanga ly'abaganda abaganda abonyebonye nnyo okuva luganda lwafuna independence abaganda babonyebonye buli mulembe ogujjawo gucunya gutta gusiba gutulugunya baganda naye era abaganda babaddengawo ne basirika mpaka olwaleero naguno omulembe gw'abanyalwanda bajja mu uganda okugisaanyaawo era kyekintu kimu kye bakoze naye ekisinga okukwasa ensonyi lwe lukiiko lwa buganda olubeeramu abakiise abawera ebikumi ebisatu nga teruvanga ewadde ne open statement oba obaka obuwandiike okuvumirira ebikolwa ebyokuwamba abaana mu buganda ab'obulenzi n'ab'obuwala ne basibira mu makomera mwennyini mu nsi eyowajja jjaabwe nga tewaliwadde nakimu kyogeddwako era nvumirira ekikolwa kyabajjajjaffe abebika abagawumbidde abatasobola kuvayo kwogera ku statement yonna ekwata ku bazzukulu abatulugunyizibwa mu buganda abavundira mu makomera olwokuba nti omumpembe owasanyakalocalispemayiga yabakinako tebasobola kwogera nvumirira abasajja bakabaka abamasaza mwenna abasobodde okusirika ne mutafaayo kula kigenda mumaaso mu ggwanga abaana bafa babatta babasibye teryayogera nvumira n'ensikovumira yenna eri abakiise ba paliament abasangibwa mu ttundutundu lya buganda mwenna muwena muwena n'ekinaana naye mbalayirira batono nnyo ngaomumba wa paliament akiikira nakasekekonabulutamaguzi neomukulembeze lubakyakulanyi ssentamu n'abatinitini oba bati be bavuddeyo okutandika okuvumira ebikolwa by'okutulugunya n'okunya bannauganda abasigadde mugawombiddemu temusirise muri comfortable reason being obensonga lwachi muchikoze ekintu ekyo abasinga muri nakatengo abala mwali ensimbi abala mutya okuba nti mutulugunyizibwa songa n'abatulugunyizibwa baaliwo ku lwammwe wasanya kiyasooka okukola kwe kuddira abasajja abalondebwa mu bamba parliament mu buganda bonna n'abakwanga omusimbi ne basirika ne bojja ku radio gye bayita ey'obujjajja cbs fm towulirako programu eyogera ku kutulugunya bantu teriiyo genda ku bbs telefina eya kiyimba toliwulirako programu yona yakutulugunya bantu togiwulirako naye ngaebikolwa bino byebiviiramu bannansi okwekyawa ne bagenda bakwata emigeremera wala okwejjako gavumenti oba okwejjako abasajja bamusibiramu bwa bwatyo mu 98 omumpembeyeseroaasa mutono wakaletezi yakwata emigemerwa ng'agenda kulwanyisa obubi bwobulu n'okutulugunya n'okutta bannayuganda era yakyogera lunye nti obote yali atta nnyo abantu kyekimu ku kyamuwaliriza ogenda mu nsiko vidiyo njirina wano njagala gibazanyire mugiwulira bulungi nnyo eh, So on the side of human rights, um, the repression of Amin did not go as deeply as the repression of Obote. kanjibadire muye kenyini mbigambo bia Patoboti is killing everybody the peasants the working class sorry young young children uh, so on the side of human rights um, the repression of Amin did not go as deeply as the repression of Obote kanjibadire mwendo gusemba yomujulira But Obote is killing everybody. The peasants, the working class, young, young children, uh, so on the side of human rights, um, the repression of Amin did not go as deeply as the repression of Obote. Omami oyo, yada tudemokumumu kubusaka, bwe yatandikiramu okulwana entalo n'agamba nti omugenzi idi amin daada yike ennyini ne mukama we eyali obote mu biseera ebyo baali bayitiridde okutta abantu abasembayo wansi bannabyabufuzi ne bannaddiini n'okutawanya eddembe ly'abantu erya bulijjo kyetuyita human rights essaawa zino jukira yakolanga ebikolobero ebyo byokutawanya gavumenti ezivuddeku essaawa zino ye muntu ali mu kutta okutulugunya n'okutta abaana ne bannayuganda bonna abali mu buganda okwagala okubamalawo eno video njagiza nyanga buli nakolanga video ensoryo ketegeere ebikolwa by'abantu bano abantu babasuura barese emirambo bakisuura busuuzi abo babaana b'abantu ezo simbwa babajja mu makomera agali mu buganda abaana baganda bazika mu bifo bitali byewaabwe mingi bagirese ku motoka babaziika mbala ewatali ku bijja bya bajjajjaabwe mutuyambe banyauganda mutudukire banauganda banyauganda babatwara babata babata abaana b'abantu babatara babasadaka babattemura abo basajja babarese barese emirambo mirambo mingi rengera kirimbarara bagireta bagijyamo bugande bagireta mbarara bagizika bagijyamo bugande bagireta mbarara barigizika kavidiyo kano mukatambutse mukatambutse awe nkomiye kati gwe member parliament omukulu w'ekika omulangira n'omumbejja saava nenaava olukiiko lwa buganda eyeyita katikiro wa buganda abasajja b'amasaza ne bajjajjafa babika musirise abazzukulu ba buganda ababatabamala olw'okuba nti omusajja afutubedde ku bwakatikkiro yasasulwa ensimbi okukola omulimu gwe gumu ogw'okusirisa buli muntu agenda okwogera ku nsonga museveni zaakola kubanga yekimunyumira bino ebintu bye twogerako tebiri mu nsi ndala biri mu uganda abaana ebatta bannauganda nga tetwawuddemu ddiri wamawanga buli omu n'asirika we twogerera essaawa zino tugamba nti abaana bangi ate abatasobodde kulabwa nga basirika mu asidi ne basirika ne bavaawo abantu banoonya abaana baabwe tebavaawo kino ekyokunya eddembera omuntu ekikomye wano tugenze ne mu bulaaya kampuni baziteekawo mu buganda okutwala abaana mu bagenze kukola ku byeyo naye abaana b'abantu abafiireyo nabo bangi era abatulugunyizibwa bangi era nateri yavuddeyo kyogera kubanga bakikola nga kigenda kukolebwa kagendere ng'omukadde akogga okukendeeza ennamba y'abaganda nekukendeeza n'abantu mu buganda okubanga bakola ekintu kyekimu so no ŋenda kutegeeza olukiiko lwa buganda bwe mutavaayo kuvumirira kigambo kibayita kutulugunya bannayuganda n'abaana baganda mu buganda kitegeeza namwe mwegasse ku museveni musanyewo buganda musanyewo abaana ba buganda basajja bakabaka abamasaza bwe mutavaayo kuvumirira bikolwa bino bigenda mu maaso byakutulugunya mu ggwanga ekiri atabala kyekisiyali asigadde waka bajjajjaffe ababika bwemutavaayo kuvumirira kikolwa kino ekyokutulugunya n'okutta abaana ba uganda kitegeeza mwegasse ku museveni mukulu wasanya kanoli mr arage sigenda kusaba nkulagira kubanga eno constitutional right yange okwogera n'abantu bona bekikwatako oteekeddwa okuvaayo osonge olugalo mukama wjosetamusomutano wakarekezi akomye ebikolwa ebyokutulugunya n'okutta abaana ba buganda nkiddamu wasaanya kaloli charles peter mayiga eyeyita katikkiro wa buganda mass graves zibatiramu abana ziri mu Buganda amakomera nakugamba ebitundu kyenda ku buli kikumi abana bali komera baganda abaana basubye b'obufuzi bali baganda n'abatali baganda basiwa olyawo kanudde maaso webuzabuza nga afukaana bakuli egenda kutandika kutunda ttaka ya buganda dimalawo kati ssebo tugenda kulangirirako olutalo nti gwe omuwegasse ku kusanya obuganda n'abaana ba buganda nga tovaikuwadde okukondemingi bikola ebyokukondemingi ebikola byokutta bannayuganda kubanga wamanya nti abantu bonna abalina okukola ensonga zino n'okwogerera buganda n'okulwanira buganda wabajjawo ntandise mujjukira bulungi nnyo gye buvuddeko babega ng'obuganda bukyalina omuzinzi ku bakatikiro wali abaasookawo ngono tanajja omumpembe wa ssanya karol charles peter maiga twalina obwakabaka nga bugumu tulina amatabi g'ebitongole ebyokwerinda n'ebinoonyereza ku bwakabaka bwa buganda muno omwali n'ebitongole abantu baali betandikidde boka ennyini nga the secinoomu okuba nti balondola entambula ya kabaka n'ebintu byabaakola mu buganda ebikola bino byonna n'ebitongole bino wasaanya kalolo kya supita mayiga yabijjawo nga namu kino yasooka ku jjo byakwerinda waalingawo abavubuka enkwatangabo era embulakalevu abaasinziranga ewakiseka n'ebitundu ebira byonna ebya buganda oba kampola wakisoboka ono abajjanga ssaabasajja kabaka omujja mu kisuuke gy'aba yasiisidde okumutuusa ku mukolo gwonna waagenda okubeera avukano babayitanga babbanga wa bano tebaasasulwanga mafuta tebaagulwanga dde olugoye wadde okulwa bendeweera wadde okuwebwa ensimbi yonna okukola omukolo gwokumasabasajja kabaka nomuwerekera kwali nga kwagala okwegwanga gyabwe nga kyongera security kyongera omuzinzi omuzi, kyongera n'okulaga abantu tekabaka ayagala nnyo ekyavaamu wasanya bamugamba nti avubuka bave ku konvoy ya kabaka bavireko dda kubanga bajja tulemesa okola byetwagala wasanya yasalawo n'asanyawo ekibiina kya bbangawo bonna abaana ne basaasaana saba sajja kabaka tachaina bukumi bwatambulya ko mukowe lachi nchangu nyo motoka ko orensonga tavuka bano batambulyanga ku motoka ku pichi pichi abalanga bayina nezi kabanga liko batambulya zaabwe bonga babanga wa echo nachisanya ona chijawo Wali tele busa mu Buganda twalina ekibiina ky'abavubuka enkwatangako nga kino ky'abavubuka abasomyeko n'abatabasomyeko kwe nga baagala nnyo Buganda kye baatwanga enkoba za mbogo enkoba za mbogo zino zaavanga ne zikulanga ne statement okusinziira ku bukiiko obw'enjawulo nga zitiisa n'okuteekawo embeera ku bwakabaka bwa buganda nesabasajja kabaka mayiga bwe yalaba nga tekimumalidde nkobazambogo ye kennyini n'agyesaanyizaawo n'atandika okulonda eye kano ke kabonero ka nkobagazambogo origino e, origino e, e, eno yelogo ya nkobazambogo origino kangi bagaziizemu bulungi mugiwulire oba mugirabe tozaawo ekoba eyo yelogo oba ke kabonero ka nkobazambogo origino mukala bulungi nnyo keeko kankobazambogo oligino omwami olwo wamala okusanya nkobazambogo oligino n'ateekawo nkobazambogo eiye era yenno keekano akabonero akankobazambogo eiye gye yateekawo ekimpatiira mukale bulungi nnyo obubonero buno bubiri bwanjawulo kano kalimu n'ekyakyenvu ne kaliko kali mu kkala zabuganda ndoza muziraba kati ono yali omukulembeze wa nkobazambogo oligino yooyo mumulaba origino mayiga namuyekera natuka no mogo bakuwaka kuwa president obakuwa omukulembeze akulya nkuba za mbogo mu Uganda yonna mayiga nalonde kibinje kiche era nga kigenda kukola ku nsonga za yosero tabasika mtano wa karekezi mu Uganda ne Buganda yonna ono gwe yalondanga chairman wa nkuba za mbogo uyo omula bulungi nnyo yoyo nga amazo kugobooli era omwami ono bwe bamala okugoba oli gwembalaze bwemala okugoba ono bwemala okugoba ono bwemala okugoba ono n'akakiiko ke konna mayiga n'alonda nkobazambogo eyiye ng'akozesa logo eno yennyini bwamala okukozesa logo eno yennyini akakiiko keyalonda nkakobazambogo nga basigadde bonna bagobye n'akwata olukiiko lw'abaana abo n'alutwala mu state house enakasira okusinkana yoseri yasooka lutwala mu makaage n'alulabiki ebyokukola ne mission gye balina naye gesswat mission ki gye baalina yakutunda kibiina kya national resistance robbers movement n'okutunda yose rutabasomotano wakale kizimu buganda wonna n'okuba nga buli muntu ayogera ku kintu kyonna ekyenkyukakyuka bamulima empindi ku mabega atuka kiveemu ekyo nno kyatuuka ekiseera ne kiba kizibu nnyo kubanga bali abaaliwo oligino abaali bakulembera omwami ono bagamba nedda ekimala kimala tukoye okumanyirwa olwo emuzukulu wa buganda oligino eyasobola okuba nti yagamba nedde kimala kimala era bali mu kulwana ntalo z'amayiga okusanyawo kubazambogo ye nga bw'akola tugenze mu maaso bw'asanyawo kubazambago kiba kitegeeza nti abaana bonna abali bafa ku sematendekero gonna baba tebakyalina nkwatagana wakati wa mmengo n'obuganda ne ssaabasajja kabaka era sitiru kabaka yasigala mu bbanga tachaina bantu bamukengiriza ngabo tugatsa basajja kabaka akengirizibwa abantu buli kitundu kyonna wabalaze tewachali abantu basobola kengiriza kabaka kubanga abasajja abavubuka embavu bavu bakwatengabo bonna yabakoba n'abajemmengo n'abagobawo lubadde tulibusa omukulu ono ekintu kyekimu kyakoze mmeka n'ateekamu ensowola ezize mubalange n'ateekamu ensowola ezize abakulu b'amasaza n'ateekamu ensowola ezize olukiiko lw'emmengo ebitundu 7 ku buli 1 zonna nsowole atuuse n'okuba nti atandise n'okuteeka abalagira n'abambejja okubateeka mu famire batalina kuva kubeera kubanga balina mission ey'okutunda ettaka awo nno nvuddeo saagala kulwawo genze ku nsonga endala omukulu ono njagala mujjukiza wasanja karo charles peter mayiga wetwogerera essaawa zino oli mu kutambula genda ku bizinga bya ssaabasajja kabaka ebyomusajjizesize mu buvuma otambuza enjiri eyokugamba nti mwanyi terimba naye ngaekituufu okimanyi nti emabega w'ekintu kino eriyo olukwe lw'okuwavuwaza bannayuganda n'okutunda ettaka lya buganda olugenderere ekisooka njala kujjukiza nti mu mwaka gwa 2718 gavumenti yenyini gyowereze ya mukama yosef tabasmutanwaka yava mu ndagaano mu ndagaano ekwasaganya ensi zonna ezitunda emwanyi ku mutenda gw'ensi yonna era tukimanyi nti mukama awo sali musale yaayina ekitongole ekikwasaganya okutunda emmwanyi mu uganda yamanye emiwende emmwanyi ezigula yamanye eddiro bazitunda era baani abazivunanyizibwako nga ne layisi zinaatera okutuuka okufuluma nti gundi olina okulima emmwanyi gundi togenda zirima kati gwe olwokuba nti omanyi nti banaye tebasobola kwogera abasajja baga tebasobola kwogera kiki ekikuviirako otandika okutambuza puroguramu yemmwanyi terimba ngaate okimanyi ti emmwanyi yoseriti bahabula nemuganda nemuganda sali musale bibasigaze mwanyi bazinako obwaki bazinako obwananyi kitamu kitamonopole mukatale abantu bogamba okulima emwanyi okyamanya ebbeeyi y'emwanyi bwegula kubanga information eyatengeddeko otambuza obutwa bwa yoseeri oba okugema abantu so nga ensasi singa nebitugu byokugema babivaako kubanga mu kampala bakubuuka tokyaddamu kugema bantu otambula ku bizinga gyomanyi nti abantu bali tebakyasobola kwogera babatiisatiisa dda notwala obuntu abantu bano bagea bakuba empiso era abantu abasinga obungi bali mu kulwala wetwongerera esawa zino nfunfunye information okuva mu bitundu ebyenjawulo ng'abaana bonna abagembwa ekirwadde kya pooliyo abaweebwa eddagala ku kifuba taasulewo taakeesi yagenda mu maaso naye weebuuza ekigendera ki taasulewo taakeesi kyemboozi eri ku bazadde abaana abaweebwa eddagala lyakubya pooliyo abantu bangi abagenwa ekirwadde kino ekiriwo ekya ssenyiga 19 kimumawogwe nabo bali kutaasula otakes tebamanye enkya waali obwaddu litaliiwo kubanga lino eddagala ebaawa tetulina fasiti esobola kukuuma ddagala eddagala fu omwami ono akyagenda mu maaso ng'atalaga ebitundu bya buganda nga bagamba bagende begeme olw'okuba nti mu buganda bamubuuka mu kampala wakati bamubuuka atambula agenda mu maaso ng'agenda akubiriza abantu okwegema gwe famire ne bazzukulu bazzukulu bonga tebabagemangako bazzukulu bo nga tebabagemangako bazzukulu ba museveni olwako nga babagema obaana ba museveni nga babagema anvudde osigenda ku lwawo kiri gye muli bannauganda okwetegeera bulungi nyo mutegeere katugenze mumaaso waliwo enteekateeka entegeka obulungi mwagiwulirako gye bayita smart city kibagala okukola ne mujjukire ekibuga kampala kiri muganda era ngaettaka ebitundu 6510 eri ekibuga kampala lyonna lya mengo lya buganda nga neriizi zonna ezazzibwa obujja ezaali zirina okuddizibwa mengo zonna owasanya karol charles peter maigale bafere bannaabwe baziza obujja nga buganda teyafunako wadde nusu leegi era ettaka gavumenti neriddiza n'ebizimbe byake bisinga obungi nga n'obusulu tebabawa ekintu kye bayita smart city kye bagenda okukola kwe kuba nti abantu betuyita bamufuna mpola mugenda kugoba mu kibuga mwenna mubadde mukimanyi bingi ti oli munyolo oli musoga oli muganda oli muki mwenna mugenda gowa mu kibuga ng'ebintu bino babitandika tene mugawumbidde temutegeera one basooka goba basooka goba bantu bakulya mu kikubo na ku nguudo ne babajjako ne bajjako abatembeyi taxis eziddako ekyo kibagamba mobile money baziggyako boda boda baba warnings muulie kintu kyemachogeranga abaseka simwe bagenda bawandika simwe bademba basomese teri muntu agenda kusomesa ku mulimu gwetandikide nga ne sente zizotanda kyagenda kusomesa okujjako bagoba kati njala bagamba kye tuyita smart city kibategekere kibogerako wallahi mbagamba mwe bantu ba Uganda bagenda bafulumya Kampala nga nabo gisimufungize babavuwaze ekibuga kino kiyingirenga mu abantu abo benyini bibabeleetaagamu abasigadde mwena mugenda kifuluma kitegeeza ki gwe omuntu abadde afumba kyayi abadde asiika muwogo asiika chipsi atambuza emmere essaawa yo eneetera okutuuka bakugobe mu kibuga naye ngaenteekateeka zino zonna teri asobola zoogeraku omukulembeze waki wa paliamenti wetwogerera essaawa zino mengo tennavaayo okulaga nteekateeka abantu abatulugunyizibwa mu buganda kiki babakoledde mayiga tannayogera abaana abattibwa mu buganda mayiga tannayogera teriwa kye babakoledde aba boda boda abadde bakingiriza omutanda esayo nabagenda bafulumya kampala teri kintu kyeri abategekedde obadde obogerako abatembeyi abagobebwa mu buganda bagoba mu kampala mayiga nemmengo tebalina kye bali boogedde ku nsonga ezo mm, bagabombi kuba bawa ssente wetwogerera essaawa zino wetwogerera essaawa zino waliwo ebintu ebigenda mumaaso mu ggwanga ne buli omu asirise naye nga mujjukire ebikolwa byokutulugunya n'okutta bantu bye batwalayo siri mu nsiko ensiko teggwangayo emigemerwa tegiggwangayo eno message njagala egende eyeyita erya MP wa Kampala Central Muhammad Nyereko Muhammad manyi ku video kuno kuoli nali nakwesonyiwa era nga nakuvaako naye olwokuba nti bagamba ate alikutambulira ku sibira y'amenvu ate abakulembeza abasinga obungi mwalimu olwoza timumusinga okutegeera mu nsonga zino kati kankubuulire era kankutegeeze nze yavaawo nentegeeza eggwanga nti musajja gwe toli musajja muganda ate sisusula bakuwa eyapule ku radio ne tv okujja okubuzaabuza eggwanga naye ngaensonga enku tosobola zoogerako wetwogerera essaawa zino ekibinja ky'abavubuka abo abalabiddwako mu tishirt z'amagye ne gambuts abasinga obungi bava mu kampala central era nga nawe enteekateeka ewagibaddemu naye ngaokimanyi bulungi nnyo buli mu seven lwa training omuntu kazibe wiiki bbiri namu traininga mu kikulu ekyobujaasi akomekerezaamu se tosobola kyogerako okimanyi bulungi nnyo nti abaana abali mu makomera essaa zino bona basinga obungi bava mu kampala district tolinawe okyogereddeko okimanyi bulungi nnyo nti ettaka erisinga obungi erya buganda erisinga obungi balibbye tolinawe wali okyegereddeko okimanyi nti omuntu okwogera nga bwenjogera ovaako obusumu notandika okutoloka nogate kasita nkyogedde nkivuddeko naye singa omuntu omugaana okwogera oba ogenda kuleeta obuzibu mukulu njagala ombuulire bukyanga otandika okuteesa mu myaka giwakamala mu paliament wali ogeddeko ku kyokutta abantu ekyobatulugunya okugjako okubuzaabuza olwalozo nokola naivu ngaoyogera ku bintu ebitakwatagana situation oba nambeera egenda mu maaso mu ggwanga wetwogerera essawa zino abana banayuganda bali mukuttibwa bali mukuwambibwa wasazawo gamba mbosimanyi uh, tugenda kute tugenda kuleta bango eriteesa ku ngeri abantu balina okontrola nga social media n'okuvunaana abantu abatuvuma kati kankubula ekigambo kimu mukulu amerika ye nanyini gogo oba ye nanyini gola moses amerika ye nanyini facebook ye nanyini snapchat ye nanyini ye nanyini buli kimu kyonna kyonna kye tuyita app zonna ze tukosa social media amateeka agafuga social media bananyini apsabo bebalina okukola regulations ku ngeri gye bakozesaamu ebintu ebyo omuntu waddemu okukozesa ekintu kyayagala era omuntu waddemu okulaga obunyiivu bwe eri omuntu yenna mu lwokuba temwagala kwogerwako olw'ebikola byemukola yensonga lwaki mutandisa okwedifendinga era nga sinagenda mujja nategeeza mesagi eno eri baganda bange abo mu mamuka ga uga uganda eno mesagi njagala egere gye muli gently My brothers and sisters from northern Uganda, this message goes direct to you. Uh, uh this week you came out, you claim that some Ugandans in the USA demonstrated about uh, the Speaker of, Uganda, of the Parliament of Uganda, Jacob Olaya, that being taken to USA for further treatment and Ugandans US, USA came out to demonstrate against being him taken to USA. Let me tell you this thing it's not all about the, the, the, the speaker. It's all about those who betrayed Ugandans. Let me remind you, sometime back, Museveni's son, known as Chibule, took his wife to USA. So many Ugandans came out and demonstrated. Even Chibule ran away from USA. Hope you remember that. Secondly, the Honorable Judith Babiri who ran off from Uganda, he went to you, he went to Canada. People in Canada demonstrated. Judith Babidi vanished. He went to USA. Those guys, those people did the same. They demonstrated, and Judith Babidi vanished until he came out to apologize. So it's not about Jacobo Olanya Onre. People they have been doing that, demonstrating against those who betrayed fellow Ugandans, like Jacobo Olanya, not Jacobo Olanya Onre. So I've given the reference that Chibure was in USA. He took his wife for treatment. Uganda has demonstrated. Judith Babidi, Uganda has demonstrated against her. Those are people who are coming from central. So, not Jacobo Olaya as Speaker of Parliament. No. Whoever betray Ugandans, people came out and demonstrate. Please take it and leave it there as it is because people are tired and people are frustrated of misusing the taxpayers' money. That is it. hao na mfudewo ngeze maso mukuru nyereko muhammadi yeyita nsereko nakubuza ko mulu chikolo abuganda tutula wali otuddemu nedda ne nkubuza kumuchanga kabaka ati atuzibwa kunna mulondo njagalo ndaga ekifana yingoli mukanzu ku mukogo wa kabaka tochiberanga ko ne kubye mis ebi mili mu kitabo jali yakola mbuganda era jali jakubega na kutisa banda mauli banna Uganda nayo gumuli mugo kolisazo wefula endiga eri mu bbala eryeru naye nga munda mu ssege tukimanyi bulungi nnyo mukulu sigenda ku, ngenda kuwa abaana bajja kusomesa nze ngenda kubulira katono nnyo mu mateeka g'olina okuleeta olina okubeera ku paliament fulunga okuba emmeeza abaana bonna bambe bobufuzi bateebwe kyekisooka so si social media bill ekyokubiri mu kampala wakati yesenta ye, ye, ye, ye y'abantu abakola emirimu egyabafuna mpula ebizimbe abantu babisasula mu dola you don't complain about that basasula rent receipt basasula rent million 3 ku million 6 receipt bafuna za million 1 ku mtwalo 8 you don't talk about that basasula excessive bills ezamasanyalaze n'ezamazzi n'ekasasiro byo olina okwogerako ebyo so se kube kwogera ku social media bill bannayuganda abagobeddwa ku street naddala bali bakolamu kikubo kolwa paka bali batunda ebintu byabwe tewabwogerako oleeta social media bill nkivuddeko ekyo ngenze kubatembeyi babagobye mukampala sefe musinga batembe bagobye tovuddeyo tokyogeddeeko oli ku social media biru kubanga babasasula kubeera okubuzabuza bannayuganda wano wavuddeyo n'ogamba nti nno simanyi kyagulanyi mu siru okugamba buyayambadde amasutu n'agenda mu paliamenti ya eu okwogera mbukuba abazungu kyebagala lemitel one thing mr sereka muhammad onyereka muhammad diplomacy doesn't mean that you must be understanding very well and i, I, I thought that you know politics more than we but unfortunately you are empty-headed person nothing you know about politics nothing you know about politics bwabanga oba kyagulanyi sentamu yasituse ng'afunye okuyitibwa okgenda mu lukiiko olugatta ssemazinga wa bulaaya okwogera ensonga ze wano mu paliamenti ya uganda temukyamukkiriza kuyingira kwogererayo nsonga kuba ne ku radio bukyanga lubanga lwa midimu omugoba ku radio ze uganda oyagala agenda ayogerere wa nnyoko oba wa kitaawo mubulange emengo tasobola genda ku radio tvs kwogererayo tasobola kuyingira mu kikolwa buganda kwogererayo nsonga ezo ne ku tv mwamugobako owulira n'okutambula mutambulizaako wambega okuva ku epaka ku zeedi kati gwe muyise omusiro okuba tiyagenze mu lukiko kati kankubulire uganda efuna obuyambi okuva mu nsi z'abazungu ebitundu kinana ku buli kikumi ono omusajja yagenze olwa kyagulanyi sentamu yakulaze nti kati gwewooli olina okukkiriza nti oli wansi wategeera ya robert kyagulanyi ssentamu kubanga ye kyemwali mulowooza kyeyali alina okukola si kyeyagenda okukola mwali mulowooza tyagenda kukwata emundu nga mu bwongo bwemulowooza si kyeyakola bw'oba onootwala nakyemalira osooka kukuula mirandira tosooka kugenda kumala kubikoola aa museveni abamuwagira bazungu olina osooka ogenda notegeeza abazungu kyonna ekiddako ngaomaze obategeeza kiba kitegeeza kibagwa mu matu era baba kimanyi dani okusituka obusitusi ogende okay, tosobola gamba nti ogenda kujjako museveni ove mu bbanga otandika okulwana bulwanyi olina okusooka okutegeeza bapatana be any crime nti kino kiri abcd nakino kiri abcd in case of anything saagala mutwekwase gwebayita machiwa politics okitegeera kyovola bagaa tosala gwakawala nga tonawulira gwakalenzi mpozi toli muganda oh, kopanga omaliyo be naye kankikutegeeze mwe baganda tugamba tosala gwakawala nga tonawuliza gwaki gwakalenzi oh. Chiyaguna mba susuna gina mu European Union Chitegeza Akusingo kutegera Akusingo obwongo Akusinga n’okulaba Uwano omusajja guvuma Nawa akuruanira Mwezi muku mbuzi Oba edigeza mula Ezita majezi vana jizila ga Katinjana kutegeza mukulu Bwe babi akutegera chagula nyakusinga Bwe babi anfuna chagula nyakusinga tokyalina n'adulesi mu kampala osula eri bugoloobi ku nyumba za musajja mukyala miri yakyambadde ku lusula avenue kubanga yakuteekawo buddamu mu myaka gyomaze mu paliyamenti walimu n'okufuna amaka agali pamani kikyoyogera okitegera tona kyosobola genda kwogera mu bantu tuuzaako wansi entwengiriyo once and wile otuule otegere nti abantu bakukoowa kubanga mubyobufuzi nabyo tobitegeera ekigambo kyomanyi kiri kimu kufera kulimbalimba nsi nakwebuzabuza ngaafukaana nga buli missoni yonna etta omwana omuganda ogirimu mission hiyo newomba mwano jirimu mission yaba terrorist bonna abatulugunya abantu mu Kampala jirimu kandi yara kutegeza ekigambo kya chichi mukuru nyere ko Muhammad ogambo le bichisa wa parliament to wangu la ngoka luloka Kampala sentu mu terms ebirizo baddeyo era nga baganda bachagula ibonda bakumeke ekyo kimanyi era lemiye kubezezaawo okimanyi bulungi ekyo kusatu kanchi kudiremu Bobango otinkula entalo z'amayinja manya nti weewala nnyo okusula mu nnyumba ezendabirwamu bobanga otinkula entalo z'amayinja weewalanga nnyo okusula mu nnyumba zendabirwamu kyagulanyi si yawamba kyagulanyi si yatta abaana kyagulanyi si yayina amakomera mukama yose tobasula mutami wakarekezi nsi yaleta muzeyizedde ensanga bisibe yawamba abaana era yatta abaana ya Goboroza chagula ina agenda kuate mundu. No, it's a big loss. Asoka kutegeza bali. Aba supporting omwami ono. Omotu kwa muwe nsimbi. No kufurugunya semu na Uganda. Ate atanya abantu. Echo njagalo chitegele. Todamu kusiru walangu ovuma. Abantu wa kusingo kutegela. Na wa kusinge nsimbi. Ochitegele demu ronjindo. Echo chunja gade chigamba. Echidara. Eze nchiko zembera munga mote esezo era neewuunya management ya cbs ne bbc telefina sima bbs telefina ngera bategeeza abasajja bamuleta ku tv ne radio be basajja batula nseveni ekiri okusanyawo buganda nsereko muhammad is part of that mission esanyawo buganda najja nga azunza akato kamulinganga entamu yakasoli zo nezibatunda ku gundi wale namawojjolo kaziza bwaze kutesa ku radio gyotuddemu erimu omusaayi gw'abasajja n'abaganda abagikolerera nene ojja kutesa nosense ngaekirobera ne museveni muteesa okusanyawo buganda n'abana ba buganda bonna Noja ku TV, nozunza maamburuga Nenge bigo biyongira temuli chizimba dokuwa ula doku Gama te Buganda bulimo wino kuhimila kusongero ABCD Tewali Noja no kanula ambasu noguli ya banto Kankubile kechiga mbo chumwe chila chota manjimo kulu Amagezi gaba gamu tuwe sosi mogejo Esu njaka lochi manji Amagezi gaba gamu tuwe sosi chi Sosi mogejo Gwemono uweze nsuwe yali ya vavo Fe abamote tujia kusiri kakubanga mbaba gula fe tujia tugula abamba bagula mugule bannabo fete mujja tugula essaawa zino ebintu bigenda maaso mu buganda teri abyogera kubanga mwena mwefula temuli baganda kumbe muli nseekeezi nsowola eziri mu buganda ezajjotuya essaawa zino abaana ba buganda abaana ba uganda bali mu kutundibwamu ebiwowoolo n'ensiko teri empiya lyakyogeddeko oli mu campala central offisi zonna ezitwala abaana e saudi arabia okubasalamu ebiwoolo n'okubatta ziri mu campala central okanoda amaaso olinga embizi basibidde ku ggaali bagitwala mu ttambiro bagisanda naye ngaoliawo okanoda amaaso oza mulimu mp abaana bali saudi arabia bafa oli musajja musiraamu ekintu kyosinga okumanya bwenzi era kyovula nti ekikwavuwazizza tewali kintu kyavuwaza musajja nga tolina bwongo nga bwenzi kampuni zonna ezitwala abaana ziri mu kampala central oba mu kampala district tovangayo wadde okkonda emingi ekikolwa nayekimu era ekyo kigambye ensi nga bweri siroza nti abantu bagira basibweri abaana bali mukufa bali mukutulugunyizibwa onyumya social media biru ebizibu byona bifesinza bannauganda onyumya social media biru kubanga mwakimanya nti mu uganda temukyasobola kubeera muntu ategeera kati ngenze ku vidiyo etandise nga bwe nabagambye ekirowoozo kyayo setebasere mutano wakale kyetuyita clean city oba oba oba kyetuyita ekibuga ekiyonjo kyebaagala okukola kwe kusooka okujjamuba nauganda nakabala balinamu bizinesi n'ebizimbe babijjemu babajjemu babateeke ebbali bwe nti nababulidde akaboozi k'omugenzi eriya uh, bugembe kasiwukira ne mbagamba ne kulwokubuli bateekateeka okukwata omukyala saara nabikola omukyala we okumuzza mu kkooti okumuzza mu kkomera nga baagala ttwala ebizimbe bye nababuulidde era ebintu bino binasereka bimanyiiko neyasirise hmm, akalula bukanuzi maaso akimanyiiko ah, era nga ne mission eziri mu bantu ate kino najala nkibategeeza buli lwamulaba ono omuvubuka eyita simanyi saava ddiini state gwekozesa kati dukira oli state yayinanga bu tv simanyi bwani buno bwaletanga abavubuka balikodinga musimbe kyagulanyi simanyi yakyagulanyi yatta abantu kati bazzaawo buno bu tv era kwekuli omuvubuka gwayita saava ddiini yavao na yogere bichichi nike simanyi ndi guru simanyi batabaya nkwa ata simanyi luda nzene mureka fugu fugu fugu na nima yukato ne mureka esaa zino mudea kushomedia bata dewo da omuchara kubaita simanyi kubu sinji omuchara omunya luanda juki na bagamba mishu niyama na bulimusaja ino muganda bama otego omunya luanda echu na chiba gamba wanga nuchitegira oyo mwami ya genze wa mkuwa descent atandiku kuita viewinga aba abanya Rwanda abali abali abapeka okuwo bujulizi kumuchara wakasiwukira ne kubintu byakasiwukira no mwami oli Paulo Paulo Magwa kubaga ati mchala kasukira yamotta obutabirola babutadde ku social media ngomwami oyo yeyita simemu namawulire kafulu namawuli oyo yeyita deni server ngatani so ku interview ngabantu abagi bagenda okosa mu court ngo bujulizi kino bachikola wano mboganda wale ode kitundu kidale kyo nechabo echa Uganda ngabakole bintu ebyo mbuza buza wale ode kitundu kyo necho mu cha Uganda ngabakola mu bikolo ebyo okutaba nansi bitundu ebyo nibatwale bintu bya babikola mboganda kubanga ye mission eriwo yavuwaza omuganda mujje mu business mujje ke bizimbe mujje mu transport buli kimu kisigale nga talina kyalina amasomero gonna bagacya buli kima kisaanyizaawo omusajja omukulu najja n'akanula amaaso ali ku tv ayogera ebige bitakwatagana ovuma kyagula nyivuma waki banyankole bameka baliwo ddeyo nga bevuma banyankole bakiga bameka baliwo ovudde nga bavuma bakiga bannaabwe wali owudde abanjolo bameka nga bavuma banjolo bannyaabwe ku social media oba ku tivi olw'okuba muyina emitima emikyamu waddugala mu waddugala ku ne munda n'oddugala ate omusajja n'akusinga munte ekizibu kye mulina mulowooza nti omuntu bw'akyuka karakita era abeerera ddala mu karakita eyone mistake gye mulina ensobi gye mulina robert kyagulanyi sentamu gwe ogumanya oli yali omuyimbi nga yina dreads eyo yali position and karakita robert kyagulanyi sentamu kanegere yamutaddemu mu position eyo asobole okuyimba atuuse message mbantu some of you oba bantu mabasingo mu njite temwafuna bako katonda yomu nakwata chaguranye nakwa kati ndukankudde mulunji nti katonda yakwata bobby wine namuteka mu music industry omu kuyimba nafulumyanga obaka temwabutwalanga ngechiku katonda nagamba twalu ekibulamu kati naleta chaguranye ngamujeko dreads Gwe Robert chakula ni sentamu na mujako dreads najja nayingira mubufuzi naleta enkyukakyuka ekwatagana mu bantu n'okulaga ensi kiki ekibadde tebamanyi be bantu babiri aba kati gwe mentality because your brains are monkey okyalowooza nti bobi wine yekyagula there are two different people nkiddamu there are two different people there is bobi wine who used to sink the message of revolution or revolution messages but he didn't pick that message As we speak right now, God turned Robert Chagrani, God, God turned Bobby Wine into Robert Chagrani Sentamu, who's right now a gentleman, and he is performing well beyond your understanding. That's why when I'm going to say, I'll you to Chimanyi Zenchimanyi. Mu Uganda, nga toga ente ono Muganda musonga, teria ya gara ya munde kuzara. Mu Uganda, nga toya wode gwanga. Teri muntu ayagala munna musingeko That's the problem jetulina. Na yeku omuntu abaya kusinza abaya kusinze musajja muno bwa kusinga ekigere tojita njovu nkiddamu munabya bufuzi munabya anfuna obali ku social media obali ludda musajja muno bwa bakusinza ekigere tojita njovu abakusinze muchara obo muwala omuchara muno bwa kusinga ensumika bakusinze kiveko mubuze wa chikorotya yose tewa habu watapasa mtono wakari kezinsi ya tamuze zede nsanga bisibe egwanga liyo wala na ukubato ukuba mara waba ganda beba kulisa wato sota na kuambara anga to tomaine wa ambara anga uye chiku mkolo chi nga tomanyi wa soma na baru wa jitegeza bantu international nga international committee nga tekumanyi wakosa dr paul kawanga semu ugeri dr samson chiseka nuko sana wala banji nyo bajamu suwaka pabulu to promote you abroad abroad right now bonna wabata nubate nubasebali na yene bono wabata katika nkubuli e ya kusinza ba ya kusinze insekele kubika ama jina mutuwe na otambula na go bakule mtu msaja nga ina, nga ina msimvi majina katika nkubuli omuntu kubaita munda Uganda entegere ya nja ulo nyochovula wanti mba demukule mbeze mwagara u media teriba ntukufla information muina kubata musi na kubatulugunya n'okubatiisa n'okubatta kyekyokka kye musobola otherwise nothing else so bannabyabufuzi abali mu buganda abali mu uganda this message goes direct to you and you should pick it up they are two different people bobby wine as an artist he used to sing the revolution message through his songs but you didn't pick the message and god decided to reform that gentleman from Bobby Wine to Robert Chagulani Sentamu, who is beyond your expectations as I speak right now. Njagala kubuza kati. Buchanga rubanga rwa mindi. Njagala monsali de wo. Mukulembeze chi. Oba MP. Kabele speaker wa Uganda. Kabele no MP chi. Eri agenze ko. Mupali ya menti. Yoru chiko. Orutu wa na mabanga gabu na yugiri na yu. nsere kubade mu parliament emyaka almost ogenda mu 15 wali ofunye ko invitation ngogenda kwogera mu parliament ya bongereza just a single parliament ya bongereza wali ogenze ko mu chikuru wa bongereza sema zinga wa bulango ogenze chingani who knows you because these people they follow bago bila bama nyanya ategera zino simpa kaza kuisa mukka ndi wali deka fuweke ogendo isa za mtu agate mm, mm, ononga nedda zino mpaka za bongo na kulwanira bantu so gwe nkuvuddeko ngenze maso kati kansubire bannayuganda mwenna naddala abali mu buganda ku bizinga omumpembe wasanya gye yagenze okubagamba nti emmwanyi terimba n'okubagema mesigi mugifunye oba mufunye obubaka muno saagala mutweke kufuna bizibu mwejjuse ki kye mwafuna obuzibu ekizibu ekiriwo temumanya information kubanga tv mu radio ne tv ne radio mu uganda baziwo temusobola kukola ki temusobola kumanya kigenda mu maaso mu uganda muli mu nsi egenda okutuusaako ekikobero nga tomanyi kubanga eri abayisaayo byaba nabagamba era ne mbategeeza gwe mulitegeera ekitufu ki ekiri emabega wabana abasajja mujja kakasa kyekikifu ekitufu ekigenda maaso muganya otutegeera naffe tugenda sigala maaso nga tubaga ebintu bino omuntu anaafuna ekizibu ngaoga nti saabadde sitegedde totunenyanga era tetulina musango omusango guliwo nga gwe omuntu eno mesenjagala egendeeri mwenna bannayuganda abali mu buganda abakola obulimu obwalejjalejja obu, obu, obu, obu, obu, obu, obu, obu, njala twala obaka buno okutegeeza bannayuganda mwenna abasangibwa mu buganda nti eggwanga uganda neggwanga buganda erikuumye abantu ba katonda okumala ebbanga ddene nga tebasosolwa mu langi tebasosolwa wadde mu bikolwa byabwe byeddiini twafuna obuzibu nti twasenza emisontwa twasenza emisambwa gye tutamanya nti twaleeta bamunywa musaayi wetwogerera essaawa zino bamufuna mpola abali mu buganda mwenda muwekaabire era yabalula esiridde business ezisinga obungi bagenda kuzookya business ezisinga obungi bagenda zikwata nga wetwogerera poliisi ezisinga obunene mu kampala wokka ziriko pikipiki z'abasajja n'abakazi ezivundira ku poliisi ezo naye ngaekigendererwa ki linda nakikubuulira dda gyenzija enteekateeka namutayikeyokubavuwaza bannayuganda naddala bali mu buganda buganda bwetwogera obuganda muyinza okuza tugaa kubatano bagwera oluganda a oba oli mukigango okulidde mu buganda muokolera bizinesi oba wava ku kisolo ngaoli mu buganda muokolera bizinesi naawe kikkakatako bw'okuŋŋaanya bodaboda zonna eziri mu kampala disitulikiti ku poliisi ez'enjawulo n'otandika okubala bodaboda emu ku emu nga buli bodaboda baagigula obukadde mukaago bw'ensimbi kitegeeza ensimbi z'abantu ne bizinesi zebateekamu ensimbi zigenda kufa ttogge era zigenda kusanyizibwawo mu kino kitegeeza nti omuntu eyawula obukadde obukaaga ng'otunze ekibanja mu kyalo ogule boda boda ojja ogivugire mu kampala bwe baba agikutte ekibanja kyo bakitutte ng'eyakituttaani ani alina ensimbi muhakanizi abyalimaana be balina ensimbi ezo mwe temanyi kakodyo kano kankababulire bulungi nnyo akakodyo akalakaakano Webuze mu kiseera kino ensimbi watufuukiridde kafandali ng'edya ly'obukadde abawola ensimbi watuukidde okuba nga bangi webuuze mu kaseera kano ensimbi wezifuukidde ezakagumba wegoge waaki abawola ensimbi bwafuutukiddeyo abangi nga bajja era n'ekibiina kino ekyajja simanyi emyoga lwaki kyajja mu buganda emyoga giri mu buganda wokka giri mu disitulikiti endala Mbuza, emyoga jiri mu district chendala Bambane renda bali mu district chendala Nino ukulida abantu bali yao Kati, njaga na kugamba ku, polling sta ku, ku, ku, ku, ku, ku central police station yu Ke kampara mo, e kampara wano, wano, wano, wano, CPS Boda bode ziri wo Zina kubanga ziweza, uzinza na kubanga ziweza Uumbi wensimbi mubidi Sente za abantu buli muntu yasinga ekibanja boda boda nga bagitutte ettaka lyogenda ddi ogenda ddisanga bagenda ddituwala bagenda ttwala amataka g'abantu bameka bwava mu kampala badda ntebe bwe bava entebe badda mukono bwe bava mukono badda wakiso bwe bava wakiso badda mpigi bwe bava mpigi badda gomba kubanga those are the, those are the, the targeted areas baagala kutwala mu ettaka yacho ogeddeko bobango gamanti okulakula nyabantu ero bagalizo okulakula kiki abali n'emirimu be mujjako emirimu nkiddamu njagala yo seti bahabula otabasiba mutamu wakalekezi obulire ensi kiki abantu abalina emirimu bemujjako emirimu kubanga kigendera kyamwe kyakwavuwaza abantu bamu buganda kati kanti kumenyere bumenye mukitegere bulungi nnyo wasanya karo Charles Peter Mayiga gwagabumbidde ali emmengo eyefula muri katikiro wa Buganda abaana n'abantu bakabaka bonna basangibwa mu Buganda bagiddwako emirimu tovanga yekyogera nako tugenze maaso kye tuyita informal sector be bantu abataasoma betandikirawo emirimu ku ssente zaabwe nga yamanyi gyazze sinaakola bizinensi ze afumba akatogo afumba chai avuga boda avuga taxi aina kwa mbaka mobile money omutembeyi abo na bali self made teba kula application ifuna mimi kubanga they are ready having their own capital they are doing their businesses bwetuo gere sawa zino mona basingo bunji baba je ku milimo njagala ombuli ya mayiga milimo emekaji walola nze ke mengo mbuganda ngo jikuli etingida baganda njagala mu seven ya vemo kama uyo seto basomo tano wakali abo de gwanga buli lwasa ma budget mirimu mekeje bagikuretingiddwa mu Uganda naye abantu abakutta ensimbi zaawe oziteeka mu business bonna emirimu gya bagikutte twatandika n'abantu ababadde basuubula okuva emitala w'amayanja ng'oli alina obukadde bwe kumi alina obukadde abiri mwasooka bayita mu rent ne mumuza mu dola tekinikale oba omuntu apangisa edduuka oba omukubye ekyo nekiggwa nembadda mumasanyalaze nembawuwabba nembadda mu rent omuntu asasula miliyoni satu omwezi nawa miliyoni satu omwalisiti ya mitwalo kinala obubiri abiri wabulazewa nomubba tekinekale nakwata se nagenda nasuubula naleeta konteina 40 feet netuuka ku boda ya uganda jasubudde miliyonijasubudde omutwalo gumu nekitundu ogwa dola nomusaba miliyoni nomusaba emitwalo ebiri nekitundu ejya dola mu extra taxes container najireka wao oya avudde mu business business jo kutte elimu abantu abajifeedinga ko bwela 15 omuntu ebadde employing abo basse obajeke emirimu tukomyewo oze ku bantu abali batunda ebintu mu kikuwo ku waluwa paka bona abali batunda ku maduke bwiru obajeewo obajeke emirimu e business ogisse tugenze kubatembeyi omutembeyi akera kumacha musajja watne mukazi watu nakwata kapitwa mitwalo 10 mitwalo abiri nagira nasubule nabyetika mutwe nebateka ku kupaleti nebateka ku kuchiba zita chat nateka ke bitu natambula kilomita zinga makumi abiri olunaku nga nonyo mutwalo okulisa family na abana be kwa jana school fees mwamu kubye ku rugudo abatembe ya babona babenzino kwa bawade bawera nakakadde wala gobye tugenze kuba mobile money abadde mu Kampala bonna yagula akayumba ke ku cash nagula line yesimu ku cash natekayo musingo gwe mu company ya masimu ku cash wajja na omenya wakayumba ne line muzitwala bulichimu mu kitwala oyo no mukuba mu business navawo tugenze ku boda boda buli polisi yona eri wa chiso Kampala mukono kuliko boda boda ezusuka mu 10 esatu esatu buli milioni buli boda boda milioni mukaga ze sente meka obaje mu business kati muleta nteekateeka yonna yabajja mu kampala obafulumi kampala kitegeeza ki beetandikira emirwagi mu business tugenze ku bataxi temweyibaala abataxi essaawa yonna mufuluma kampala abataxi essaawa yonna mufuluma kampala nkiddamu abataxi essaawa yonna mufuluma kampala n'ababooda oba mwagala oba temwagala egyo emirimu nagyo bagijjewo mugenda kuddawa ekyo nkimaze Waliwo netteeka bagenda okuleeta nge e, luumu emu tetekeddwa kusukka bantu basatu babana okugipangisa limba limu abantu nga kkumi babiri bagenda direeta nga luumu emu temusukka bantu basatu babana abasigadde bagendagenda wa jjukira akedya ezo zikola kufulo esooka ne fulo eyokubiri fulo esigadde wabo tezikola bona bagenda bajjawo tugenze kwafumba kyeya badde afumbira wa takisi nowa booda aba bogo baba boda nako baba taxi wacha yake na mtu ndio nakatogo tewali abana bade bavuge mbere emirimo ogijeo abade bayimba taxi ku stage bo bajeo tewacha licha kola ejo ne mirimo negwe otaddeo mirimo chi okujja abantu bana mu business otaddeo mirimo chi tejiriwo kine kintu kiri wero organized and wero planned okuwavuaza abantu ba kabaka ngato yaudde mugwanga chi kubanga kiri mbuganda bachaagala mbuganda wano yensonga lwaki bagamba ne wakati w'omutunzi n'omuguzi ng'otunda ettaka bayitagako omusolo njala kubuuza bwe nalingula ettaka eryo wanyongererako kyenkana ki nti bwe mba ntundakuddiza esente zo nagula ettaka lyange akm ntufunye ekizibu njagala ditunda ate gonga between the buy and the seller olina omusolo gwogenda okuteekawo in between those two people bayo baseera alina okuwa omusolo mm. Wantila kwa sende meka nzo kuwa msoro. Wantila kwa sende meka. Binobuli ya wantua uli angi vipia uli angama uli agafa mguru. Kumbe mtuwebili kwa ground. kuba nti mumwina kawo mentalite nga n'obwongo bwankima temumanyi nti ekintu kyokola kyonna kirina repercussions oba kirina ebigenda okuvambi ebirwa buli lwojja omuntu abadde yeeyiyiza ng'afuna ssente n'omujja ku mulimu guno gwakola alina okuliisa famiry alina okubeerawo kikyagenda okuddamu okukola kwe kkuba obutayimbwa abantu obbatto bategamu makubo kwe kumenya amayumba g'abantu okubbamu ebintu kwe kutta abantu kino kiyambirawo eggwanga kitegeeza nti eggwanga belina afula obutabanguko mu bantu baalyo bennyini bennyini nga bafuusa bakuba obutayimbwa bamenya enju batta abantu okusobola okubeezawo obulamu bwabwe tekirina we kigenda kuleka naawe kenyini kyova ntuga ti ekiri atabale kyekirya n'asigadde waka hmm, mukozesa bwongo so nga omuntu wabeera bize ku mulimu ng'alina omulimu alyo kipayi tasobola kufuna biwoozo bigenda kubba kuba mukitegedde bulungi omuntu bwabeera bize ngaali okipayirya nnyo omulimu gwakola tafuna kirozo kigenda kubadde okutemula nze newuunyama nabasajja obusiru mwabba akalulu ne mutwala obuyinza bwe twatagasa okufuna essaawa yonna muli mu kuzungana bintu bitakwataganadde okuyamba neggwanga nerimu abaana babantu mubasibye mubatta nolamubapalimenti ajja zungana engalabiye mbwasoma social media biru abaana bantu balina okufujja ozungana social media biru musajja omukulu atalina magezi ono Ere message esemba yo. Nechintu echi namutemadini, chemutamanyu, njana chibate geze. Enteka teka, eyo kusubula n'okutunda mwanyi. Nenteka teka, eyo kuwandisa, eyo kugaga vyolina wano mboganda woka, okuwandisa ebisolo N'okufuna license, eri mwanyi, temujera bila ntijeri. kino kitegeeza ki ebitundu byonna gusooka webunye mu uganda yonna buganda yerima emwanyi buganda yerima emwanyi buganda naye emwanyi era kyekibadde kyetuyita cash crop eyomu buganda emwanyi gyebataddeko layisinsi mu buganda webatadde layisinsi y'ebisolo n'okubiwandiisa biwa byolina mu buganda webatadde omusolo ku ttaka ly'otundu balyogula mu buganda mu buganda kyokka emwanyi zaafa ne business abazibade abazibade ba concentrating zabo obazibade batadeke esira okubantu bakola otandiso zibako bamu bana abantu basubide bagenda kola kintu ki bano emwanyi muzibajiye koza license zizilima ekisoka teziri kwa katale mweke nyirimo mu setting akatale atemweke nyirimo mukajjawo enkera gwokole gwo gama te mwanyi zijewo gwo wala isinsi yazo ate gwo manyani agendo zitunda wagendo zigulawa abantu bagenda kubera luddawa echo nga chimaze kino che chisemba yo eno message njagala egende lya bazadde mwenna njagala musoke musitule doboze lya wamu mutegeeze bekikwatako nadala olukiiko lwa paliamenti ebintu byensoma mu uganda bikyuke mu uganda oba mu nsi ezaakulaakulana amasomero bagateekawo kuteekawo bikolwa bizuula bitone nabikolwa ebiri mbaana bano nkiddamu eno meseji egenda eri bazadde amasomero mu nsi ezikulaakulanye bagateekawo kuzuula maanyi nabikolwa abaana bale basobola okukola nga bo abaana kyekibatwala mu masomero ewaffe amasomero galiwo kukulizaamu baana kusoma bikwate nakunoonya mirimu nkiddamu ekiri mu uganda ebikolwa ebikolebwa kusoma bikwate kukuliza mbaana na marokusoma nga nechasome tasora chifu na mwani mkwane mu Uganda tebirimu wano wenjagala okubuuza mu Uganda kosi meka obabi meka ebisome wa mu Uganda ngo osobola kuwandika ebaluwa esabo mu nga nechitongole kigendo ogukuwa wechiri nze mbuuza ku univesity zonna ziri mu uganda amasomo gonna agasomebwa njagala ombuuldewo baana ki abakola okusoma diguli ne bazisoma buli mwaka ne bafuna emirimu ku bintu bebasomye era kampuni ziriruddawo ezo nowulira procurement ogenda procurement bintu byali byogenda okugula business management ogenda kumanaginga bisinesi yani social science science gwogera okusomesa bana uganda ekitufu kiri nti abazadde ne bana uganda tugusobola tusitula obwongo tutandike okutegeeza tukyuse tukyuse endowooza yaffe tuze education system oyesowa kuzuula bitone by'abaana kuzuula amaanyi bagalina luddawa kikyasobola okukola okuva mu nassale thani okuspendinga school fees omwana n'amaliriza ng'agenda kutaayaaya nga talina kyagenda kukola Batu somesa nga strong money ni Singapore sigenda nga yo. Ni batu somesa badanga, ni batu somesa wheat growing ni Canada, ni batu somesa tennis valo solite, ni batu somesa South African history, simanyi Italian history, Napoleon Bonaparte, Napoleon itaina wanyambi la mubula mubu wango wale. Oh! Sekere buloro. Njaku Napoleon. Gumwana limu chiyumba. Wasoma kwa kwa ze soani. Kwa wasomako babysitting ali dubai wasomako asikari wasomako emundu mu primary mu secondary mu university wasomako okutabula kawa wasomako okubajja abali mu hotel wasoma kuva mu senior mpaka senior wasoma kuva mu senior mpaka mu senior 6 wasomako baalo obuliri bakusomesanga bintu bikwate up to now bakyasomesa tuina minister of education minister basoma sigambye nti okusoma kubi tukube enduulu tutandike okukyusa education system abaana balina ebitone naye system gye batulekerawo yabawuzibira mubwa batusiba so nga buli muntu alina kyasobola n'omwana tasobola luzungu alina ekintu kyasobola okukola ngaali specialized alina ekintu kyasobola okukola mukebere mugende ku google mugende kugula moses mubuuze mulabaana babazungu abaana abachina Eze simu ze bakola n'ama sawa ne bikibe bakola. Abakola mu chipo bana bato. Ba primary ba nasale ba ba sifu ba ba secondary bakola bumpu obo. Babukola. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, olina okukyusa menta ye temugambe abazadde basituse obwongo babukyuse bamukyuse twogere ekimala kimala tukyuse education system nga tekyali yakkuliza mbaana tekyali yakubasomesa bikwate nakusoma kunoonya mirimu balina kugitandikawo nti omwana bw'asoma nassali n'agivaamu amanyi okusiga ebifaananyi mula ebifaananyi bitambula ku social media ebifaananyi ebisinga bonna abaana babekuba baana ba nassali baana ba piwa nabakuba ebifaananyi Osanga mwana wa university asoma ku Makerere University ngasoma degree yo art and fine fine fine fine art ngatasobola kuba chifane cha moto na chijayo. Physical ngatasobola chijayo. Nengo mwana yasomera mu Europe mu America asobola kuba chifane cha art na chijayo no ne kala mwana wa nasale ba primary asobola kuba na chijayo. No sango mwana nga atekyo mulungi asobola ku design nge nyumba na ateka bisenge na kuti na chi design nga mulungi nyo just a nasale kid. Opi wano kid. E Uganda sango mwana yasoma architecture mu university. Wajamu kakwila plani yenyu bagenti kama kome oh, I'm very sorry, I'm very busy. Nenga chalimu tachitegira, tachitegira, nenga ina degree. Gwe nonyereza, buwe ya karo provinga bini bitu bitu. Nonyereza, abane mwasomale wanaba, alibafuna, abali bafuna kyenda ku kikumi baliludda banoonyerezeeko ba obi boneba ogi baliludda noonyereza bane mwasomanga nayo baali abagezi mu kiraasi baliludda wawehathe batuka ekiseera bafunaninga out ate kati kankubuuli omuntu asinga okwezula amangu ye muntu eyefaako n'ategera wiikina ensientinze ebintu by'omukiraasi bisobola kino kyensobola n'afulumirawo bebagagga genda otambule kampala obuuza bagaga mu kampala bonna alina sinya six certificate ojonzite genda obuuza abalina bu small scale business mu uganda abalina diguli ojonzite genda obabuuze buuza abaana bwasomona bafunanga kikumi bafunanga first class first grade baliruddawo yabe Negwe yasemba nga mukiasi wazuri onti a ah, ah, ah, wano wano sisobola olina binjo kusobola nawe nabikola kati bagagga. Gemutunda moto kama company balinazi office balinazi famba ina chikubanga bategerera wo ti wano wafute tujja kusobola wo. Abali baloza ti wali wagezi wali mm. Batukere degree ze baziteka mitu yote nebebaka bamanyi kufuwa luzungu. Yo yanto luzungu lulete mbele kumeza. No. Mm. Mutwe kasitomto kuba mukalu for God and your country deal with it. Mm. wano wano wabanga wakalu ne bonobera noluzungu lufuwa ne queen natyamu mm, nga wano wakalu brain za monk omala biseera ekyo ekitawanya museveni ne gavumenti ye mm. kyetugamba nti amagezi mazaale kintu kikulu nnyo so si education common sense when you lack common sense that, that means you're not going to prosper in your life That means you need to have common sense and you need to be practical than theoretical. Theory is nothing in your life, just practical. And have determination. If you are determined, that means you are going to do each and everything. Decision making is a key factor to your life. If you don't do decisions, that means you have and you have nothing to do in your life. decision making ekyokubiri okubeera practical nga toyogera bwogezi ekyo kikulu nnyo ngaokola ekyokusatu bwomanya nti ntandisa ekintu olina okkibeerako okibeereko tokivaako ekyokubiri mu nsi eyitibwa ensi mu uganda tetulina bamanagers omuntu gwe bayita manager abeera practical ekintu kyokola gwenga omuntu subordinate we na yachi kule bakuba kwetika leba manager wetike no jituli mu nsi oba supervisor they supervise while working ba supervisor mu Uganda agena gunda gundi gundi kola kino kino nazinge mikono mm. omwana watajja kola ogenda mukolera ki Muzuku sabana. oba olina ettaka ng'olina ettaka ddene nnyo sindika abaana bagulire ebyokukozesa bagende batandika okulima ku ttaka eryo sente omwana omusula sinia 6 dathhighest qualification mu uganda musindika okufaamu agende akole agende ali maseti ngaobulamu asobola okuba kivirengayo buli kimu kyayagala eyo topiki gye mbadde olwaliro mukama bankuumire ndowooza uh, olwera sunday angenda basaba botongole angenda twala enda ku musanvu strictly 7 days nga siri ku media kuno ngenda basaba sabino buombefu nange ndi muntu ntambudde banga dene nnyo nga sifuna kuwumulamu so njaga basaba kama bange kuba mu bagoberezi bange mu bakama bange ngenda basaba mumpenda ku musanvu nga mpumudde 7 days mala okuwumula that means I'll be back on next Monday. Njakuda ku Monday. okujja konga waliwo ekitalekeka nsobola okudda at eh, the middle of the week but if not so i'll be back on monday kantwale leave kampumuzeeko ku nkalabi njala kulaba comment wano ezinzikirizo genamu bakama bange nsaba busabe banangireko mu bulumula bwa wiiki namba lwanaku musanvu nga size ku midia kuno nsobola okubeerako nempostinga but coming live njala kubasaba ntwale 7 days nga mpumudde that means i'll come back on monday Echo nchiba sabu sabi. Muzikirize muandika lo message mbusome. Nsabu sabi bane muzikirize nye nye mpumoze kwa mtuwe munu. For seven days, nja kuda kumande. Manye mugenda kusubwa, manye mugenda kusubwa nye jabwana basaba. Seven days nga mpumodeko. I've been talking almost for four years. Nga sifu na kuku umula, si umoza kubido wozo. Ura struggle rensi Ni jaga namba sabi mpenda kumusambu nga mpumodemu Nkoma uko mande So that means Anonye nchia kumande Tuesday, Wednesday, Saturday, Friday, Saturday, Sunday Niku Sunday siri yo Nja kuda kumande So mbade mba sabi mpe Nda kumusambu Nkoma uko mande Nga mazo kusetoli mbongo wongu wange Nga mazo kumulamu Banda nge sabi mpe Nga mba sabi mpe Nga mpe 7 days strictly Nkoma uko mande Nga nye nja kubirayo nja kubuli chimunchila wana wawo eche tagise nyonga techile kika nsoboro kunda na yenga haba nsugiro kunda bako that means Monday same time kupodi ya muyemu saga na munonye gundi ya lazi ya ah, ah, nja kubira kwa wawo eche tagise nja kusoboro chiposing wachila nga chili agent nyo soboro kunda but kumande rengendo kunda kumutimba that means Monday siri yo loku siri yo loku sato siri yo loku na siri yo loku tanu siri yo loku kaga siri yo loku sande siri yo nja kunda kuu mande jia so black panther africa kulamisiza nyo banange uh, walo page njeo bajizigira bajiita black panther africa mujigoberere ebirako ebyokuyiga bingi nnyo uh, basomesa ebintu bingi nnyo mugigoberere bagiyita black, black panther africa mugigoberere nungi nnyo uh, ne muganda wange masaba media naye gyaliyo mbagoberere bangi nnyo bantu bangi nnyo platform nyingi nyingi somesa byobufuzi muzigende ko nete mwera bila challenges nyingi nyo ezitambula mu gwanga mwebelele mu kama ba 10 so i'll be back on monday next week